hindi naman talagang matitigil na yung ating pagbumotovlog kumbaga uh, panandalian lang Yo, what's up mga kabamba? Good morning! Sa so, magkakasama na naman tayo ano <laughs> Time check natin uh, Time check tayo ano 7-7 So kung magtataka kayo Bakit nandito ako ngayon? Bakit dito kayo inumpisan tong vlog na to? <laughs> so dito tayo ngayon sa Paranaque ano At dito ako nag stay sa aking uh, mga tiyahin At uh, on the way ako papunta ng uh, training center sa may uh, Roas Boulevard malapit sa may uh, ah, US Embassy hindi ko alam ang exact location niya anong yung address basta doon lang yun eh malapit sa may Roas Boulevard malapit sa may US Embassy banda alright so pag-uusapan natin yung thumbnail na nakita nyo kung uh, end motovlog na ba tayo <laughs> so gusto ko na nga sabihin sa inyo na hindi naman talagang matitigil na yung ating pagmamotovlog kumbaga uh, panandalian lang panandali ang panahon mo nang uh, mawawala yung ating content about sa pagmumotor kasi nga uh, medyo nalalapit na uli yung ating pagbabarko pagsakay sa barko ano kung i-rate ko nasa 70% na at malapit-lapit na talaga nga tayo mapaalis kasi sa by Friday or uh, Monday uh, magpapa-medical na ako eh So alam niyo naman after um, uh, ma-medical kayo eh medyo malapit na 'yan sa katotohanan ng pagsakay niyo uli ng barko ano. At ako ay uh, matagal-tagal na ding uh, bakasyon. <laughs> At uh, dahil uh, nga sa mga training na kinukuha ko kaya ako kaya ako ay nagtagal sa Pilipinas sa pagbabakasyon dahil nga dyan sa mga training na yan dami natin kinukuha dahil nung uh, aking pagbaboard exam ayan kaya isa rin yung pandemic na yan eh, kaya tayo ay nagtagal kaya umabot tayo ng mahigit uh, isang taon July, August, September 1 year and 2 months ayan kaya tayo inabot ng gantong katagal 1 year and 2 months tayong bakasyon so medyo nalalapit na uli ang ating uh, pagsarayan oh. So kaya po ganyan ang ating uh, ah, sura ng ating uh, logo. So yun po ang ating logo, yan. So kung mapapansin nyo po, diyan sa logo natin, eh merong motor, tapos merong angkla sa likod ng motor. So, eh, ang ibig sabihin po niyan, sa mga hindi po nakakaalam, parang ang ngayon <laughs> ka lang yata masasabi sa inyo at mauulit at may i-share na about dito sa ating logo, ah, uh, dahil po uh, dalawang content mapapanood nyo yan dito sa ating youtube channel yung isa nga ay ang pagbumoto vlog habang uh, tayo ay bakasyon dito sa Pilipinas at ang padalwa eh yung uh, trabaho ko sa barko ang buhay ng isang seaman ayan tapos syempre share ko din sa inyo yung mga bansang mapupuntahan ko at uh, mapapasyalan natin kaya gusto ko uh, samahan nyo ako at suportahan yan sa ating uh, nalalapit na nga pag uh, ah, vlog sa barko yan at para ma-share ko sa inyo yung tra mga trabaho ko at mga ginagawa ko araw-araw sa barko ayan ah uh, alam ko nga halo-halo yung mga subscriber natin eh merong may hilig sa pagbumotor meron ding uh, mga seaman ayan at uh, halo-halo din ang mga viewers natin yun nga mga mahilig sa pagmumotor at mga seaman ayan mga aspiring seaman ayan at alam ko ng iba uh, ah, mga viewers ko eh mga experienceadong seaman na din ano so kagabi dapat uh, ah, iba-vlog ko to kagabi dapat eh so mas napili ko ngayon ko i-vlog kasi para maganda yung uh, panonood nyo maliwanag kasi kagabi ah uh, kahapon, linggo ng hapon, ngayon Monday. So, kahapon ako pumunta dito sa Paranaque. Malis ako sa amin alas 6 ng hapon. Dumating ako uh, 8 8.20 yata. Mga ganyan, 8.10. Medyo bilis din ang biyahe ko kagabi, no? suportahan niyo ako sa aking uh, mga parting na vlog sa barko ano sa buhay ng isang seaman uh, ah, sa subaybayan niyo ako sa muling pagbalik uh, natin sa Pilipinas eh doon ulit tayo mag uh, ah, vlog ano ayan so subaybayan niyo ako at suportahan uh, sa aking mga parting na vlog about sa buhay ng isang seaman po kayong mag-alala ano at malungkot. Hindi pa din po matatapos ang ating uh, ah, vlog Ano? Subukan ko rin uh, makapaglabas pa ng isang motovlog bago bago ako sumampa na. Ayan. Siguro naman matagal-tagal pa rin ako makakasampa eh. Siguro baka butin pa na isang buwan o kulang ko na isang buwan. Kasi meron pa din naman akong inaayos sa ibang papel. Hindi pa din ako tapos sa mga papers ko ano medyo meron pang mga ilan ilan na papers na kailangan akong uh, kunin sa marina ayan Shoutout sa aking uh, Brad, Bulacan, Chap, uh, Bulacan Council daw siya. Ayan oh. Yan naka Honda Click. Sunod sa'yo brother. Kakanan ako dito. Kanan tayo, kanan. Yung. <laughs> Safe na. Dito tayo sa service road. Yan. Siguro dito ko natapusin tong vlog na to, no? So maraming maraming salamat sa inyong panonood. At uh, huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe. Ayan. So kung gusto niyo magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa baba. At uh, sa sunod na vlog natin, eh, isa-shoutout ko po kayo. Ano. So dito na tayong pa-park. Hoy! Yan, dyan ang training center ko. 7th floor tayo. yun. Adon.